and Pan-Africanism. And we are going to engage vigorously with anybody who has got pushing the line of sectarianism and parochialism. We shall prove in arguments and engagement that the line of patriotism and pan-Africanism is correct, and the line of sectarianism and parochialism is wrong and reactionary and against the interests of the people of Africa. And it was responsible for the enslavement of the African people in the first place. The other element of the mass line in our case here was free education. They think youth is just biology. They don't know that youth is biology but also ideology. Now the youth have turned up in, in big numbers. Museveni has got 6 million votes. Bobi Wine has got 3 million and something. So, where did the, if all the, the youth voted for Wine, then how did Museveni get all these votes? Shallow, shallow, shallow. Not serious. But also indisciplined. Why do you go into people's affairs? Africans, we, we don't have that culture. To go into somebody's house and start, uh, this chair should be here, I can't do it. Even if the chair is bad the I, I, I will pretend not to see it and, and, and go. They have like a barbarian culture, culture of uh, Buyaism actually. Eh? Don't talk about things you don't know. The, the, mass, the majority of the youth support the NRM, and the number is going to increase. Yes, <laughs> Bobby Wine and others are, are young, of course, I don't think even somebody of 40 is young. By the age of 40, if you are young, then that means you are stunted. The youth are 18, 19, those are uh, the ones you call youth. You cannot see a middle-aged middle, middle aged man, they don't even have the language. Youth, youth. A man of 40, 38, This is not a youth. This is a Umshija Wahamia, according to the Banyankore. From 35 to 50, the Banyankore says, Uri Umshija Wahamia. Umtsigazi, Umtsigazi, the youth is from like, uh, uh from like uh, maybe 16 to, to about maybe 25. Beyond that, you are a Umshija, you are a man. But anyway, the youth need capital. And we shall get the capital because we have the money, we have the tax money, but the money is being misbudgeted. This will no longer happen. We must ensure asanyiwa mm. nabagandi museveni alinga omusajja omukulu w'essomero ngaalina abaana be balalu be bafunyisa embuto yebagoba abaana bafunyembnaye eh, abalalu basigalawonti mm, eh, bwofugamba muloni ani yabba ssente fifty fo billion buno bwe bwazibba buno obufere ne bwagenda ne bumwetondera nga muloni agamba si bbanga kozi bubwagenzi dda mm. era mubukuga nti mirundi ekizibu kyaffe kyatuleetera youtubemulodi kye twamuadvisinga twamuga nti bali tubawolereza eh. kubagoboga nti ate avuma kataga oli bwakirizalda nange namugamba gweyatuma nemuga nti naye ogambe muloni nti aleme kuwolereza bali eh. baba bawolerezabagenze kumavivinenya kakati ye bwalemerako nti tebabba alaga nti tali jjajmubanmuganda nakalegera nekazizayo bakatwala kusaidi nekaddukayo ekireka e- e- e- waliwo abadde walungi aconfused young man eh. called bobi wine ajja gyoli agamba nti bayagala okunteeka mu kintu bagala okunkozesa ngaomulaba ali confused yes. nomuadvisinga nemubuulira diesel after I've seen three days of Muganda when I did. Tiamani Nyanzi. Nyanzi. Tiamani. Nyanzi was Kiriyala. Told me, can you help us to meet him seven? Tiamani Nyanzi sent him. I want to tell you. Mzee, mm. mbitu Tuko la propaganda ta amari. Tiri kiyo. Mm. Ni bubu wendo yafune chibina yangu vila ale morning. Mm. Mm. Tufunye mm. chibina chafe. Na yetu chukuma. Na yetu kose. Mm. Tuchukose ale. Baba, tuwade tufunye uguze. kakati boba nzo mwana wange mm. ayina abamu abamuyingizaamu n'agendayo kati bonga balowooza nti wanudde bajja kugamba pulezidenti nti nze kyobola nagaana omujjayo tibalamwamua miriyoni ataano nemugakuba essasi ate nga menye nti mukuba kubanga akakabukedde kajja kugamba mutaano wa mirundi ayogedde ebyamu nebajja nebamukuba kalifomu nebamubakolaputopu temugaa nti aa ah, ah, mbasanyewo nti nedda eh, wareka na basa nyao baamu bako na mtu nina machine linda ko bago uri virus ninji kubayo nigo nina machine nina kubayo e, e, e, e virus inji manji na nigo ya kubako e virus inji manji e, e chibuzo omwana ee eh, ni manya gubariki banu nyanzi balooza nti ndi connected kubanze mutabani wo nze buli kiseera omulabe wange muwa hope kuba mbamba mmanyi byeboogera question omwana gwe omutuma mu people power ah, ah. yetwala anti balina gye bamujja bamu erikulutingira eh, hmm. kakati nga bonga kye banoonya tu confuse me hmm. era nnaku ezo baali bateke baali balowooza nti nkolagana ne kuteesa kuba kuteesa bwamu bobwo obufere hmm. kakati ne bastoole nga nga butaddeka amanya ga samu kutesa nga buvuma bubwe <clears throat> kubanze buli yakubanga bubwe nga mukuba yesa amwanu kula ne bukube simu ewange ekiro tese kikuba mpita ngende munonye za kalulu ngende kubera mu byo mange dobozi siri ase kikuba mm eh kagati Bobby Wayne ni bamukwata Bo chairman nyanza kya kusaba eh, obatwala wa president Museveni all of the people you take them to president Museveni all of the people he used mm. na kizulu oluvanyuma we are blocking Bobby went to Sim Seven. Oh, so so you had broke at the meeting? Ah, nani na fira zinjumba juu ya ufumbi yamu amakatuni zako bora yimura mugo mani. He was sending the zifunani. How do I transport? Baga nti. Sidi zozitoka hizi. Nina chano jingo kodi damu na yeye nebaji nuni ya baini tele. Kala baini tele. Nene yon nuni. Gazeba nuni ya chano. Nene yon nuni jibo wajibu. Kulumi kamusepi. Kala gazi. came mm. eh, eh, about three times. Ah, go on the chairman in Yans. Mm. The chairman in Yans, the Mukovism, Mugam, Mugana get the alligator Kayunge, Wild Group, a drunk Wild Group, or Bobby Wayne, Bamutuala, you. Again, I'm America, two was in Yang, people didn't know. Bosby Galazi Zing got sent to Vazimua. kakati bwe afuuka golodi mwanyini bakusaasira abantu bafolofeka bani nga bamulira mu sente naye nga ye museveni takitegeera nti ekintu kyobali boogula tebalina kyebakola ku ono ababo benyini bebaagala ono alemerewo kubanga bano bwe bajja mumiliyoni olukaaga bano babawa bibiri baba bawadde nyingi bagagga baliwa sente ezo emiri ziziriwa mm. eyo emmotoka kusaasira ne bwogimu atasobola gikanika mm. nu mm. wali wano musajja wamaanyi bazimulekera e- nazino gundi emipiira gyakuwa e- madda ettaala lyalyo <laughs> toyota wali ettaala limuweritnabukadde eh. kumi ettaala eh. lyolimu so bodaboda wekukona ettaalabyabulimba munzibambadde motoka kyakitalo nnyo nababuuza mm. nti amyule wali olabye omukulu weddwali asanyukira ambyulensi yiye mpisa abaana bange tusubika ambulensiyakakati eyina kubanga kyobula baamu obwadiva egendenga muwakashopu ya gavumenti otherwise talina kyafunamu tagisobola hmm. kakati tenentegeera nti bano bobwani tebagenda mumugjawo kubanga afuuse golodmaine kakati bobwaine afuna omusajja bamwita amsterdamu Amsterdam yeri kulutinga ofisa wa CIA eno mubijulo gye yagendanga bamwarenjingira nga senka ne ba head of state yagenze jamaica yagenze ruddawa nga babikola bawano there is handlers nga bawano museveni yagulawo bagulawo ali nabo bakipangira eno eh. banabateekaogogwayes hmm. <laughs> kati amsterdam bwekye batamumanyeeko mm. Amsterdam is a recruiting office over CIA. Eh, Bobby Wine bamutwala. Era ebyonna mitigation gun the violence kati ye Bobby Wine yavuddemu mu Rwanda na America butereevu. Bana abamuleeta bano mm. kati mu Rwanda na America butereevu. So, so Bobby Wine never ne bakolera Uganda lukwe. Uh -huh. Lwakono nansi yes, yafu. Kubanga bube batula wansi. bali balina bo bagamba besige nti vamu ekyo bakituwonyeza tuwonye besige kubanga nebagaa nti besige kiringa ekimotoka ekiremedde ku luguudo lwejjinja tewali zijja tewali zigenda twamuwonye ate naye amutuwonyeza n'agenda yekka hmm. kakati bobi wine naye agudde kakati katitobe n'amerika kaka nabana ati mm. nabo yabategedde mu 7 ki kino kyo bagambye nti uh, uh, bobi wine aina enteekateeka bwana amala okulonda e, eh, atukuye kweke olwolabanga olwolabanga abamerika uh, nga bazimba embasi ennene wabeerawo denja kyebapulaninga somebody can sneak into american embassy nga mumulaba ku tv abakunga okye <laughs> ebintu naye nga bamunoonya talabika yaikwese mu embassy eh, but you see to now hmm. nze ekinsanyula kiri kimu era my book next book gyempandiise back to the drawing board abaleeta bobi wine nabo batomedde eh, baweddeko okubbanga buli wamu n'okutujooga nemubba sente z'amasanyalaze biliyoni ataano nemubba sente za covid nemubba ki babadde babba kugula balunzi bayiseemu abaka ba paalamenti bangi sente yazikutte kati nayo fomula nfu eh, eh, katudde walitamanya bobi wine bamanya ntajja kuwangula president tebaleeta awangula museveni ne baleta akolaki baleta abanonyeza babaka ba parliament ne bachame ne bafa abakunze boba anabafuna ande kakati cho hmm. hmm. vola banakugama ntuli wobulira avuka avuma bobi wine ntashobola kwa president abamu jukiza ndi wava kuchi kumulamwa kumulamwa ereno group yabate yabate yakale mubadala kamba nyanzi ndimukani nyanzi mukana mukaita genda bugerere ndi bali bamwasiza nengamba nyanzi ndi temuloza ndi musobe ni ababya bannammwe bano mwava mwava ku kutwala abaana ku ssomero kati mubafungula bisambi bamuleetera kunoonyeza ababaka ba palamenti obwa pulezidenti bajja mubatula <laughs> nagamba nyansi nemugandika looza museveni yababatula museveni takkiriza mu political assassinations mm. that one i know ne mu nsiko teyatta bantu ne kayiira abanyarwanda be bamutta kubalemerako buli kaseera buli kaseera abanyarwanda bagende nga tebanna bakubeera organized Museveni does not believe in political assassination. Mm. Museveni can give you a political rope and you hang yourself. You have a call. Akuwa political rope and you hang yourself. Tinyefunza mumali mumanyi. Tinyefunza baage ndi guru. Mm. Ngoliyo military cancer today. Tinyefunza nipa muyitawa. Nangani timuduwa. Bote baluwana. Nipa yitawa likaregei. kwa balekale hmm. gigenda ogamba omusajja ajje hmm. nalyuka ajja emotoka ze zonna neyetoloola museveni yamutunuulidde bwati naye tewamulaba nga awanisa obukundi hmm. eh, yes museveni does not believe in political assassinations museveni believes he looks at you lowers the snakes out of their holes nakola ekiri opposite what should we expect andika kati kati ani agenda kole fujo tewali agenda kola fujo lwanzo lwacho lwanzo tewali agenda kola fujo andika nkubuli mm. fetu kubiriza abantu kuta kola fujo singa wabadewo singa bubweni yalete bwabantu abagala change bali lumiddu obululu bwabo nga bababbi Bobby Wayne abamuleta yabewa gulako kakati they lost he has also lost mm. kati the battle is between how many times has Museveni met Americans mm. yakabasinkana emeka ate nabagamba timusobere omukisa gwayina tebanamutuusa ku nofly zone okugjako ebyo ebimotoka ebyo nebikuba abantu ebyo abangi babikuba abamerika nga tanka zagataffe bebazikuba so the battle kakati ani alwana who is going to fight two a country feche tuwade tuwaka atimuba butale temukula chikati mukazi yezu ukunyaga ukunyaga taksi mukambala basi na makumi ya kaa singa hmm. na mkwanya ya duka da na mkwanya chayo kila mbantu wakoza statement kakati nkugambi jisinga bugoini yali yali yali mabani yes bali badeva lumibu kuru so chitageza abantu wabali kubobu waini basanga musange kurugudu kurugudu niba mwegatako atika kati ya mazo kufuna because Museveni is now engaging with the Americans bwairineye kakati bwebabatesa naye tabeerayo kati bo bamweyambisa ati banatuka ku nofly zone musebetibamwakasigaza emyaka emeka kakati bano ate abamuleeta nabo baddeyo ku drawing board bategeere teri muntu mu byabufuzi munafu never in underestimate your enemy mbavulugidde ebbanga ki yabadde anyumya nagamba nti banange nakola ensobi i want to apologize nawulidde ekigombo nti nanyini ya he wants to apologize nagaloses zenkoze musajja mm. bi atwavuwazizza oli nabagaa nti woteri zange musulamu abantu woteri zange temusula bantu abantu balowooza mbu bajja kwebaka ekirombakulemu ebibumba kunjoka kunjoka mba kubie nemba kubia nemba kubia joko nindi nindi maisha mpatanya zempali mba mba nyinti na nyini hoteli ya kula mba kamba ya kenti hoteli za ngeti chako la ono naka nti sento ze mfiri as donating as donating as donating the government is taking over ya nge jendeta umusajja ajiba ajikuba msebeni nankwa nangira katona mfumule ni mulubiri naga i apologize to tamale mironde i apologize to moses bya ruhanga I apologize to hajati mkwaya nabuze vya luanga nti ya kukulaji beba mkubanga beba kubanga umundu wanyanyi musebe neba mkuba na babu uzaruaki covid wa mwazungi la kuchitepe chena alimu uwea sente jezige ndo kuita ya ruwala covid nima kanti ya kakasaja kanagishi kakwa tumufuka new vision ya ruwala asima nika mtu wala kafaringe obugali kapulize nti enchia neba mkwa tambu mruwa neba gali uwali wali office neba jigali ba ba ba na mkwa musebe nitaba kubie mkumela nkugambye eh, eh, eh, hmm. uganda engegit in the private sector nobody can stage a strike here that can last two days tikiriyo banne uganda kasiita yatukolera omulimu munene kasiita yedimisanga abasuubuzi abasuubuzi bagenda okukitegeera nga kasiita mu buliro mwedima yomuyindi tasalako you pay now going on a strike is not easy abantu bageze mu covid ne baba looking up try to look them up and see bakuba waguza era that's an area si covid mu mwesize nyo mu biseera bya kalulu kuba mwa bagamba ndi taliyo kakati polipeya mugende mulabe ekiriye bulundi they have closed but they say nyonyi zokka you go where there have been elections and mm. see mm. eh enzigizizo nabaga ntizakomyewo kati ogambi ogambi gogamba kati kakutte notebook kugagenda okubi kalani nkubulira mm. tewali wano kikoze tekesawo bantu siri bwe bakola strike eri nefeiringa eno e, e, gye bakola uprising bukedde gundi monisa gyatavaako hmm. a lot of information was received about these people mm. if e, ifbambabulire hmm. ababbi si basiru ababbi kasita bakuba ekiyinja ku nyumba neteggula mm. tebadda mukkuba batema butemi badduka kakati abo be bazze bakwata bamutwe simanyaani abo mm. the only problem to the methodology of work i don't believe the way security operates mm. kati emotoka zaffe ezatakisewatiyagala zirinya mwekopamwebakwatira abantu why don't you use clearly market policy methodology yetali nungi yetali nungi naye toyinza kumanya edimutukanga lyamazi babamanyi yakwogera bimeka babamanyi yakwogera bimeka babamanyi kati bamuza hmm. nawulidde nono omwogezi w'amagye omukyala amukyalo byekwaso byekwaso nasese yagambye waliwo ekizimbe kyetumanyi ekiriko obusaale era omuserikale waffe omu yakubiddwa akasaale naye tugamba nanyini kizimbe ekyo obusaale abujjewo hmm. kubanga fu bwetunajja nekizimbe tujja kikwatya ei pulezidenti museveni yalina mukwano gwe nga bamuyita kibuye hmm. baali bamuyita kabuye nagaa nti kabuye akaba katono neyetuuma kibuye hmm. kakati kibuye oyo <laughs> basajja eh, basajja president yekeranga nabo kumulembe kwa mini nezubairi wakali kali wa mkwano nyo ee zubairi makali eh, akati kundi eh. yoi chivuye abana bobe bakula nebo mpresharizing tine gwe mwagena mwusiku msibi na kwa ndika kune mchitabu chishi haba timu kekabinja kakaba wijiri what have you got akati kundi chivuye ni yeshanga na ganti mm. nze msibi ni yanko sisabu ili njaka la jie wange yalekayo ne boxes ezemundu bintu mbitekedde ebbanga ddene ajja bikime twabukane eyali minister of state mu president's office yali omugenzi gundi medica gwo mm. president yamugamba nti nga tetunayogera birala byonna omusajja ono akutwala ezemundu ziveeyo kuba kati ayogedde nti emundu mu boxi zikolaki mm. mweziri aa nga tetunayogera birala byonna this agreement yetufunya yagala sente ni secure the gun is first that was Museven kati ono mwogezo wa majaga ayogera ansia ewali obusale bamanyiwo n'omuserikale waabwe banalinda bate kumi how can he alert the man instead of raiding Onyo, the building mm. straight away somebody has tested an arrow on your soldiers tulabula ate otya kitegeeza tibiriiyo kati ekyo tukyogerako toyinzaga nti egundi ekisanafu wekiva we balumba disman abusaale oba gyebuli oba tebuliiyo oba akasaale kavuddeo kubanga sambuda ayiza okuba sinaipa nagira akasaale nakakuba naddukawo you demolish the building kakati you secure secure that building mukiteekeko ababi kakati ekyokusatu kyetulina kukola programs bana kudda mu ssomero to me what the challenge eri wa museveni museveni the ball is in museveni's court abatawanye gwanga bantu be tetulina opposition mu uganda kiva mu palace mwenyini So, so post post, post 2021 hizi msiti with members of his family hmm. ah, ah, abo abo muri kubanga one wakazu mukenda kucheyi na mukenda kufuka paulo mwanga president seven ateko kubanga achiroze zako ndi abantu ba ba, ba, ba kou, yes abantu bali agitete two um, abamantu baba family hey. but banyizize yes, yes, batanga batamiza abantu yes. kagati kwesoko labe mm. umusajja anga kasolo ntimu yo usimanye mujita myonga ayere kuteeka solo baali batisa omuntu bamuteekeko baali baagala omukazi e, egondi gaali bamuteekeko bakoze batya omuntu yabawa miriyoni bina kusuula kasolo nenkubira ekyamaani kibwana kisekulo ti eh, esente zazze ku simu yo sente meka nemugana ziri miriyoni satu eh, nayebyo binawabifuna eh, oli agende mugana nti waliwo munnaataliwo nagenda newafe nembaga nti waliwo omuntu ataliwo mu disitulikiti muno yekimye sente milioni bina kusula kasulo lwamyunga nebagamba nti meeting yasembayo nga mulimu avudde mu finance bagambe nakalema kasulo akwatibwe bifo myunga kakati kakatisimu myunga diri kasulo apointi himself mumwogere nti ekyo tukyagala ekyo tukyagala tutuulawo that's why me i tell you i will never work with this government again mubyafayo waliwo omusajja bamuyita george kavua george kavua united italy but he never took power washington hmm. but george kavua after uniting italy he left mbakolid tiwali abakolidde nga nze i don't want a government job mbamanyi obujozi bwabwe tebasobola kuyiga era kati bagenda kupanga birala nga kakati bwebabadde bagamba nti sente botafiire baani bonna bayina okugwa naye mbooko yayingiddemu ankole wano Eh, nemwankole waliyo ekibooko eh, eh, waliwo gwe beetegekedde nobujozi mwankole waliwo gwebeekyo kasayijja bwabata ebunyolo nga akyaliyo eh. embuzi azisaasira dduke eh, ah, anti yaddukeyo eh. kasayijja kujogolye namakuti yagasente geyatwalayo ayisemu ababaka ba palamenti bano bebagala nemwankole balina bebagala omanyi gwe nti role yenkoni yatuse ku miliyoni tano role yenkoni omanyi gye batunda loleza enkoni emigo ngalolebe kino milioni tano hey. ngejudeka emigo ugenda wano tamani tuinsaitinga bado ugenda kwa atenza ababuli denti enkodi eh, bagende wano ngewa profesa nsibambi kukatau ni akadako wakati walio batrade ingira mungoni wakati walio batrade ingira mungoni wabaitia rusa zenoza president ya gende kalamu jeyo nalaka hapa kalamu jeyo mundu ayokera na bako la shita <laughs> wa mgamba mgamba na yegwe <laughs> fotu hita bangu abasajja bakalamojjala mugandi fe tuyita bangu genda otuma omwana wo emoloto mu woteeri olaba obaana agulamu emmere for a whole week nga woteeri weeri nemenu yaayo nesefuliya ezifumbibwa eba tenajja eba eweddewo nibamugaa nti eyo edduuka lya mundu abo abaganda abo tebafumbanga ku mmere <laughs> kakati gwe genda wano olaba abatredinga munkononatuuka eh, eh, e, e, emoroto nange negenda muhoteri yemoroto eyo eh. hey. muli mubaganda hey. newuunyabaali batonda mbere era besides wano wano waliwo neka restaurant akala ah, bakaita banamasakabaali batunda mmere ah, eh? oba namasaka e emmere ngaeweddewo Bulima kubiru watuke mbele bewe ndewe Bewe ndewe Nanga nagada kwa mwoteli ya mwoteli chujo gara chitofu Eee eh. ah, Genda mu baito kamswahili eh. ah, Maybe you go to kam Genda kwa wanu kamswahili Eee eh. Nenga wanu mwoteli Tegoli mbele Eee Okusinika mkamswahili Eee Neka sese yoyo kat trading center Hmm Aha Echiri yeyo Atenzi nache semanyi wana Misa inache itamanyi Misu misa ina cheta mayu kwa tika utamale atulisa hali jolio na atulina kukula utamale bino ndesa wa hivyo kika na gona kwa lwale lo kini sawa yofenda la namba mwabaisho tewagenda kubela wano e, tewaja kwela kweka na kazi e, so abantu wabeleba gumu bani wabagenda kubela gulupu gulupu jensingo kutia hmm. yeno gulupu museme ni yateke deye abadeba muli demo yesingo obulami yesingo obulami yesingo obulami bada ndeichi rari bariaba alibagalo kuria tinga trouble kuta bobi wae ni chibo chide kumuhozi ekibashisha mukoze tuhova komandi olabye bobo yindi bamukoze eki nabagaye nti zinkambe nti apone muhoza ndi hizi fada tuvurutike ti bobi wait because the third force can do it ngabaga atu atwitinga mukozi atwitinga hmm. mukozi yavumono hmm. olutalo olutalo lili jose kongozi bobi wait ngababa chikola hey wama ati okuba muhozi lo yadda yomo sfc yes olaba nge fujo kubabu wani kibadili eh. yake exactly yinji nabagamba nti bobi wait tear gas ali selective I sat with security people on Ampita Mulalu the other day I sat with security people oyo omukulu ampita mulalu this madman this madman madi hmm. akoze kubanga mulanye ejogo lyotolinjogako eh. wekikkirize n'omusajja omwenzi akkiriza nti ku kyalo kuno oyo omukazi yaŋŋaana ate bwomuteekako ekifuba bwonoonteekako ekifuba olumba olulikutta luliva ku nze kati gwekkiriza n'oluyira bwe lukwata omuliro mulimu akasigalamu nga tekakutte eh. Eh, abaganda tukajjako eddagala nti fikanga ku kibi ku kirungi sifikanga omwana bakamunogerako ekyogero mulimu ebizinga gwolooza oyinza okuzanga akazinga bwe kati ennyanja yakalekawo etya chikutege mulimu abatajogebwa tulikati ojoga nsi jemu kusindikire gwe gwojoga musinkane ku faamu omutunuli omulabe oba omusange ku mudiro lyo ejogo lyo ina mutu mulenzi gwe kugwere muddala omukuku navo mutambale mirundi kubaka wakati dp na minisita agiinvestingamu in future abo abaka ba dp bana bakulusinga ne balaga mu ssuubi bobi waini gwe mulaba si bobi waini eh. bobi waini ayina abantu abamwekweseemu nze nabagamba nti baby if you say baby kicking a door open then the village notorious chief does not come with a hammer buli lwakusatu saawa kumi nabbiri paka biyo ez'okumakya lubeera n'omukuku n'avuuna tamala emirungu nebaga nti politics leke a beautiful ba made men fear men of substance fear is rejection kati owa boda amala mufulowalinga andi these people ne bajja why owa boda yamusuziza oh, oh, mutabani wayiwaana nemmire mirundi noga nti nze nagenza aa ah, ah, nze omusajja eyo atema embizi mwagala nnyo ngenda kutumye fena ngaoli mukazi musiramu omukuku navuna atasibazi kuweyayanot desmate people power muzimu sorogani ne bobwene bwavaamu toyina kyofunamu nono mu program gyagenda ku agenda buli lwakusatu sawa 12 paka b ezokumakya tomusubwanga omukukunavu kyamala emirundi n'ebigambo byenna ntagwabuka kuno kulabula buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa obukenuzi ng'oloopa eri bekikwatako ebikolwa byonna ebyobuli bw'enguzi kubeera ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ku nooti nya emu nnya 347 oba akakiiko akafuga emirimu gy'essiga eddamuzi ku nooti 800 emu nooti nooti 222 nga tuli wamu tusobola okukomya obuli bw'enguzi mu poliisi essiga eddamuzi n'abawaabi ba gavumenti obubaka buno bukutuusibwako legal aid Service Providers Network na wako Democratic Governance Facility. Yellow, how are you? Tell me how do you do? We're here to show some appreciation for the things you do. Send you for today and they send you for tomorrow. Send you for every time and everywhere you go. That's why we say, send you. mtn yekwebaza nti thank you olw'okutulonda mu bangi kozesa mtn mobile money bundles olw'empereza ya mtn endala yonna weefunire thank you point gy'okoma okukozesa gy'okoma okufuna thank you point tweyamba okubaweereza emyaka mingi egijja mu maaso nga tuli fenna thank you everywhere you go mtn amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa mtn uganda eruŋŋamizibwa uganda communications commission mu uganda ensi ey'ebyamagero vumbula sabuuni ayoza owa blu blue magic agoberawo obukyafu n'amabala mu ngoye zo blue magic akekkereza anti ayoza entuumu z'engoye n'ekyova ekimala mugonvu ku ngalo zo ate aleka akawowa ak'enniimu mu ngoye zo sabbuuni ayoza owa blue magic akolebwa bannaffe aba bidco ng'ajjira mu kiremu ne grams olukaaga ng'ate asangibwa mu maduuka wonna okwetoolola eggwanga baby junior jelly mukwano gwaffe bwemala obbanaza mba sinnabijjayo bato bannaabwe nga bamulese dda ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawoowo akalungi aziiza okubutuka okuletebwa dipers mulungi ne ku nsusu ezentondo bikolebwa movit olw'okwetegekera okulonda akakiiko k'ebyokulonda katesetese okugaba obukonge okulonderwa eri abalonzi bonna kino kibasobozesa okunoonya n'okutegeerawa we banaalondera kwangu ddala awatali kutataaganyizibwa okugaba obukonge buno kwa kutwalira ddala ennaku kkumi okuva ku lwessande nga ssatu okutuukira ddala ku lwokubiri nga kkumi nabbiri obw'olubereberye ebbiri abiri mu gumu ku miruka ko ne ku magombolola okwetoloola eggwanga lyonna obukonge buno bukoleddwa ng'ekyokuddamu eri ebizibu byonna ebizze bitekebwawo mu kulonda okuzze kubaawo obukonge buliko ebikwata ku mulonzi nga erinnya lye akafaananyi ennaku z'obuzaale ne gy'abeera disitulikiti essaza eggombolola omuluka n'ekifo waalondera era obukonge buliko kakoodi kano nno nga kajja kusomebwa obuuma bukalimagezi obunaaba buteereddwa mu buli kifo awalonderwa okwetoola eggwanga lyonna era nga obukonge bwakozesebwa mu kulonda okw'emirundi ena omuli okulonda okwawamu okwa 2 nga muno mulimu pulezidenti abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bassentebe bazi disitulikiti ne bakansala baabwe bassentebe bazi munisipaly ne bakansala baabwe ko ne bassentebe b'amagombolola wamu ne bakansala baabwe genderee era akakonge kano kabwereere tekasasulwa era nga nannyiniko yennyini omulonzi yateekeddwa okukanona okuva ku muluka oba kugombolola okuva ku mukungu akiikiridde akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza abalonzi bonna okugenda banona obukonge bwabwe era ne kabasaba okwegendereza akakonge kano obutataataaganya kabakoodi akaliko genderera abantu abo bokka abadde amannya gaabwe ku nkalala z'abalonzi beebo abagenda okufuna bukonge buno era ate era olukala lw'abalonzi lukulu nnyo mu nsonga zino ez'ebyokulonda ekitegeeza nti omulonzi yenna ng'erinnya lye mweriri mu nkalala z'abalonzi kyokka n'alemererwa okuleeta akakonge ku lunaku lw'okulonda ajja kukkirizibwa okulonda birangiddwa akakiiko k'ebyokulonda ne bisibwako omukono omulamuzi byabakama mugenyi simoni ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kategeeza abantu bonna nti okulonda abantu abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo kujja kubeera bwe kuti abeesimbyewo ku bwapulezidenti n'olukiiko olukulu olw'eggwanga baakulondebwa nga 14 ogw'olubereberye 221 bassentebe ba zi disitulikiti ba loodi mmeeya ko ne bakansala baabwe bo baakulondebwa nga 2 ogw'olubereberye 221 bassentebe b'ebibuga awamu ne bakansala baabwe baakulondebwa nga 25 ogw'olubereberye 221 olwo bassente be baamagombolola ne bakansala baabwe bo balondebwe nga ssatu ogwokubiri bbiri abiri mu gumu abantu abo bokka amannya gaabwe nga galabikira ku nkalala z'abalonzi be bajja okukkirizibwa okulonda bonna abanaalabikirako awalonderwa bateekwa okujja nga bambadde zimasiki banaabye mu ngalo era nga bafaayo ku nkola ya tonsemberera olw'okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde ki covid-19 akakiiko kakubidde abantu bonna omulanga okujja mu bungi okulonda abakulembeze baabwe omukukunavu ogutambala emirundi kubakakati dp na minisita agiinvestingamu in future ababaka ba dp bana bakulusinga nebalaga musuubi bobi waini gwemulaba si bobi waini bobi waini ayina abantu abamwekweseemu nze nabagamba nti baby if you say baby kicking a door open then the village notorious chief does not come with a hammer buli lwakusatu saawa kumi nabbiri paka bbiri ezookumakya mubeera n'omukuku navuuna tamala emirungu nabaga nti politics like a beautiful bar made men fear men of substance fear is rejection kati owa boda amala mufulowalinga andi these people ne bajja owaayi owa boda yamusuziza <laughs> oh, mutabani wayiwaana nemmire mirundi noga nti nze nagezo aa nze omusajja eyo atema embizzi mwagala nnyo ngenda kutumye ffena ngaoli mukazi musiramu omukukunakuna atasibazi kweyaanot desmate people power muzimu sorogani ne bobwene bwavaamu tolina kyofunamu nono mu program gyagenda ku agenda buli lwakusatu sawa 12 paka 2 ezokumakya tomusubwanga omukukunavu kyamala emirundi n'ebigambo byenna ntagwa buka atuliza webali kubeera nti ukyali kumukuru natera njagala gonnaku olwaliro hmm. bwetyo nobetuli gyagenda samakozi kusooka nomukukura tutamani emirundi njagala gonnaku olwaliro ziri kumi ezagata ku ssaawa emu enkyenenaku olwaliro eh, ku ssaawa zaffe anzamalizinga ekintu kino hmm. nkugamba nti bonna balemeddwa waliwo akati bakayita nti bonna basumagira hmm. the first person was semwogerere 96 hmm. i worked with semwogerere bweyaleeta aba upc netukwatagana mu ngalo neŋŋenda namugamba hmm. tebalina kyebatuleetedde n'obululu bwaffe bagenda butwala tebayinza kusonyiwa kusinga ggwe tu nekuddako besigi besigi ekyali kimuleese kuggala lujji lwa mmanju to stop any person mm. emerging in the opposition atali waabwe mm. ogwo omulimu agukoledde ddala mm. nalekanga ebibiina akoze eki abisse kakati mpabazi najja ye yali wa sajico abia to be very royal to the president mugende enambaole mm. mugambe nti fuuka nga nyerere tulonde omusiko otukumye emyaka ataano from sunasa supervisors seconded nekigaana kakati nebasalawo balete eweekering epopular person hmm. era nkugamba teri avuma bobi wine on his mobilization capacity aa wamuwuliddeyo ekikulu kyokka bamugaana bwapresidenti naye ebisigadde hmm. byonna tebakolaki tebabimuvuma kubanga loolo ye yali yakunye hmm. kakati tunuulya museveni sente zenkabwe zifa lwokwati balamu Bobby Wine could have converted mm. his people power into a political party. But Balam went and registered this political party as an NGO. Yeah. Eh, why? To make Bobby Wine abakubera kweyo yalize ne ba independence bano bali tebamufunam they wanted a political party after blocking his way mm. to access a political party of his own ne bamukulira yatinga ekyabwe kati kati oyo balamu waawa tiri mi nze abala balamu waawa ndi ntula nabo bakusasira mu miti tinze mutani wa mirundi mbatulire butulize balya sente mm. okitegede mm. kakati ekyokubiri kyembulya bannayuganda mu lukumi lwenda kinana mu esatu president museveni yagamba no kubanga ogola yali ogola mm, ogole yakola offensive omugenzi ogole obote oh, brought here north korean commandos yali ali mujibaitanga anti banditry eh, we mm. had uh, british advanced training team and the tanzanian training team helped obote to train over 20000 people bogende basalovinge museveni zimenesine lowere onsand forolo mm. era yajiwa mulango munne wayi abacyoli bali batandisa okubivaamu nga baga nti bafa nnyo ku lutalo naleta smisoponacaka mulango munne naleta lefnant kano kuba abacyoli mm. babagamba ti mwe temusobola kulwana lutalo muli banafu nabalango nabo nebabagaa ndi ah, ah, fe tuyina brain mumutali fe abaina brain bwetuba tetuliwo mutemukola mm. and mene gunde um, along officers had married their Choli women. Era obote yali asikiriza Baziriyo Okero. Mm. Ajje mu nteeseganya. Naye Baziriyo yawamba ebyokulwanyisa ebyali bigenda Southern Sudan bebaali batwalidde Koni, bebaali batwalira gundi, Galanga n'abiwamba. Kakati namugamba nti okay, jangu. Naye omukazi omu, omukyole yawulira bbomulango nga ayogera n'abali banne. naweereza message baziriyo ti bwoba ojja ekampala obulo bwaffe tojja nabwo hmm. ee eh, baziriyo teyajja esavaivdyanambosa bwateyali amukoledde kakati pulezidenti bwalagira basivilianis badde mu byalo aba bagenda mugonde mu kampusi muki bebatte ennyo olwokuba lisosi zaali zisigaddewo kubagundi bajaza paulo muwanga kulisi lwa kasiisi ne samuel mugwisa bakolanga mobilization tours okubakomyawo lwakasiisi yakalaba bulabi buno busibukanga amanda muleme kulowooza nti fetubamutuyambye okuva mu nsiko nze museveni antya nnyo kyeŋŋenda okukola ŋŋenda kuzimba golofa mu luweero museveni olulya nti lwakasiisa aliwa najja kudduka buddusi kuwulya buwulizi nti lwakasiisa ye amatafaali leka kati lwakasiisa adivaiza wa pulezidenti ate kitawe wa lwakasiisi bwe yafa hmm. pulezidenti yagamba nti nasulanga wano nga njekera thats the uniqueness of museveni kakati tuba tuli ku constitutional square mu kinana mu esatu hmm. baleesa abantu ababa bebajja mu buyeekera baleta computers abaana nga bayi stationinga ku buli entrance ya kampala babayitanga bacomputaacomputa yasooka ano yali umeme endowooza nga obudene bweguti zaaliwo but very few people could access hmm, remember gundi omu ku babrothers bange yagenda nasoma computa e nairobi hmm. kitange namubuuza nti osomye biki ebyo bino ebyabakazi ngalaba nga typewriter eh, computer nga jira nga typewriter also eh, mi secretary ya bagere ni mugambo ambushe kola biology na bagamu yita ndani otakola biology atenga biology yetage bwenya afune fashiwe baba gami njagala nyo mwana nga kube ente mpiso nga mayite biology akuba ente mpiso ya <laughs> kuba ente mpiso ne mugambo geometry sheet gugula siringi munana mhm mm enamba zijameka mazima nti sitwakolanga enamba ataano nga geometry zijeezi azibuuke eh, yaba abasoma ebyo ebya geometry babagenda kubeera ki eh, bayinza okukola obusave yange opo mumponyeza omwana nga abeera omusave <laughs> oba yali aloganse oba out of reasoning butabeera defeated i never saw a person defeating emirundi ono anagement samulabako when he pursues his gundi kakati presidenti wajja tuli ku constitutional square paulo muwanga nalaba omuvubuka kyembagamba mmwe abafiire obwerere paulo muwanga nalaba omuvubuka namugaba muvubuka gwe ninga akumanyi mubayekere batadde ku constitutional square omubona nga mugaba nti omumanyi seba omumanyi nange nkumanyi gwana nti ndi mutabani wa kibuuka founda wa dipi wana oba eh, ekibuuka bamwita ngani kibuuka ndowooza fawunda wa dp baali basigaddewo ekibuuka n'entale fawunda wa dp wandabawa namugaziyabuuza eh. hmm. najjanga ne dokita semwogererewo okuleeta ebirabo bya krisimas as people ya being killed by upc semwogerere andi muwanga weya close friends pawulo ne pawulo omunga wa UPC omunga eh, wa DP ilacho kwa hatu weni mwanga tu vova semongere mediatiri ya jijo yini inga semongere kawanga kati mumufira chi ila negundi la ila wawo mwanga wa UPC mga wachi janya wa DP mga semongere ya tuwala nebila vya kusimazi ilo mkazi kulaba kwa ya kuwato mkazi wa DP ya kuwato msaji wa DP na mungalira msaji na atoloka na agenda achima yo mukazi we ngaali lubuto namugalya mukaduukulu nomukazi nafiiramu naganze wamuwanga mpita mumanju bat semwogere kulunotisekiwa mukasendawula yawasaba semwogerera naye omukulu bajja okutta sendawula nebatamusangayo nebakuba mukazi wamasasi nebajja e, kugundi waliwo omusajja bamwita afrikana sembat nga mbaka wa dp nebamwasa omutwewaliwo eh, omulala tmusajja muntu ngaavuga vespa hmm. yagenda kujjayo muntu activist wa DPA mubende seje mumpi bwati wa mitangani era okugundi amanyi sokolo namukwata namutta abadipi nibekakasa nibava mugundi mu parliament muwanganaga nti mudaba bano instead of talking to sergeant sokolo DPA namba eyogere naki but in spite of these atrocities that Mwanga was committing, eh, meeting out on DP leaders, mm. these two people, the Paulos, could meet. and share Christmas gifts. Ono